Ah, Bagaimana saya salah? saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelum bagus, ini. Soal bagus, soal bagus. belum pernah menyesal lagi. Tak, lah. sekarang ni apa benda yang boleh insafkan Datuk? <laughs> Lah. Ah, lagu kecewa sikit, lagu kecewa. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap, jagalah kesehatan cuy Dan salam sejahtera buat korang semua yang join di channel NDTK Oke kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi warung sepatu cuy Saya tertarik dengan warung sepatu ini karena ini cuy Tamu jemputannya cuy Karena di sini tuh kayaknya tugas uh, para personil dari kumpulan sepatu ini Untuk uh, apa namanya membuat tamu jemputannya itu tertawa bisa jadi tamu jemputannya itu tertawa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang peli gitu ya entah itu pertanyaannya memang sudah ada ataukah memang mereka yang memberikan pertanyaan gitu ya itu yang menarik gitu ya karena lawakan-lawakan di sini tuh benar-benar uh, banyak spontannya gitu ya itu salah satu hal kenapa saya menyukai eh, lawakan-lawakan uh, lawakan -lawakan sepatu cuy karena mereka itu lebih ke spontan gitu ya. Dan spesial juga saya menggunakan baju tapan cuy. Jadi wah ini spesial banget. Kita melihat Jeb ya walaupun kita nggak mereaksi uh, sepatu reunion yang mana karakternya itu ada tapan gitu cuy ya. Intinya kita bisa mensinkronisasikan gitu ya. Saya menggunakan yang memang genrenya itu adalah sepatu reunion gitu cuy ya. Oke tanpa banyak cakap lagi cuy. Jom kita tengok videonya. Oke langsung aja kita tengok cuy Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Peng. Alright guys, okay. welcome back to my channel. So untuk kali ini kita akan kompilasi ya. oh, vlog warung sepatu. Oh ini yang dua, yang kedua berarti channel yang pertama itu udah ya? enam Menap, pernah vlog cuy ya. Tolong tolong bukakan tuh. Buka apa? dia jadi dia jadi anu di sini cuy, orang kerja ya. Mana? Panas nih. Ya Allah. tutup. tu. Ni peti-peti ha. Hei! <laughs> Benda panas kau nak simpan dalam kain. Yelah, lambat kan makan masa kan nak sejukkan dia. Tutup je lah. Kirain disimpan di mana ternyata peti ais ya. ada eh, ada aja. Uh, tamu jemputan. Uh, ini tamu jemputannya. Di mana? Tunggu tunggu tunggu. Oh ini juri yang juri di apa? Gagal Fagansa, kan? Benar tak? Dato, Dato siapa lagi namanya cuy? Dato. Pokoknya dia juri di Gegar Vaganza cuy. Dan saya selalu cakap dia tuh selalu berpenampilan yang apa ya? Eh, menor gitu ya berpenampilan seperti apa yang selalu me, apa namanya jadi bahan pembicaraan gitu ya kalau dia berpenampilan gitu ya dato siapa lagi namanya dato sebina apa sepin safinas safinas kah Sabinas, Safi. <laughs> Ah, pokoknya ya seperti itu cuy. Kalau saya salah tolong dibenarkan ya. Assalamualaikum. masih cantik cuy bodinya ah, gitu. Padahal lah. umurnya udah ini cuy. Cantiknya. Cantiknya. Ya Allah. Scan dulu ya. Dah, dah. Ah, terima kasih. Ah, ah, ah, Tiba-tiba ah, situ -tiba. hidup rasanya. Oh, itulah tu. Sini duduk, duduk. Oi, dari mana oh. gambar ah, tak apalah, ini? Tak apalah biar Eh, Pak Manak. Pak Manak dah beritahu ya. dia orang tak? Dia orang dah scan kena tinggalkan nombor telefon. Sebab <laughs> tak, kita takut ada kontak rapat. Oh, oh, tak, ada. tak, <laughs> tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Hmm. Aku ada pai. Ha. Semua ada. Eh. Oh. <laughs> semuanya. semuanya ada ya. Ha, nak ayo apa ni? Cakap nak, je apa boleh buat. Nak minum ah, air ice lemon tea. Ice lemon tea. Eh, tahu tak AJ ice? Tahu. Haji, ha, Haji, adik. Adik eh? Ha. Oh, teo panas. Teo panas. Kamu tulis dalam file aku. <laughs> cantik, cantik. cantik jangan eh, satu je. Terang, saya sukar untuk dimiliki. Ha? <laughs> Maknanya dah dimiliki ke apa? Ah, eh, tak adalah. Saya, <laughs> saya okey je. Ah, Gugi <laughs> pula. Mana nak duduk je. Datang. Ah, uh, Datuk, menyanyi-menyanyi roti canai makan je. Ya? Boleh? Ah, okey, Alhamdulillah. Boleh makan betul-betul ke? Eh, boleh, boleh. Eh, pakai tangan pun saya pakai ni. Ah, saya tahu, saya baca. Tapi kalau dilihat-lihat, dia mirip ini ya. Kalau di Indonesia siapa ya? Pokoknya dia ini penyanyi dandut gitu ya selalu jadi juri juga di dandut siapa lagi namanya pokoknya mirip alhamdulillah tak nak tangan kotor saya suapkan <laughs> kalau rasa macam macam was-was lagi saya boleh sanitize oh, <laughs> sanitize banyak rumah ah, jadi bila dah di apa dibuka mata kepada sesuatu yang baru saya jatuh cinta. Oh. Ah. Eh. Jadi eh. maksudnya start suka main piano lah. Saya main piano dari kecil. Dari, ha, dari, ah, dari kecil. Bila dah besar, suka Bila tak mainkan perasaan orang? Diam je Diam je aku kau ni. Aduh, eh. Saya kerja, saya kerja. Susah kau Saya kerja eh. saya tak boleh lah. Macam Fiza boleh menyanyi, boleh berlakon. Kalau dua-dua tu, Izzah pilih mana? Ha. Berlakon. Berlakon. Oh. Cantik, cantik juga. Sebab rasa lebih puas. Dia bila kita berlakon tu... Dia... Tapi kenapa peng- awalnya tu masuk dalam nyanyian? Kenapa tak terus berlakon? Ha. Mula-mula Upe. minat menyanyi. Ha. Ha. Tapi rasa macam bila dah... dah, dapat peluang. Ha, dapat peluang berlakon, hmm. rasa lebih... Pond oh, hati ni lebih... Ha, Adakah awak ni jenis yang cepat berubah? Kita mencuba <laughs> yeah. kan. Kalau ha, ni tak ya. kena, kita kena ha, cuba ha, yang ni kan. Ha. Tak salah kan mencuba? Betul, betul, betul. Eh, tak ada, tak ada salah. Tak ada. tak nak berlakon? Tak minat berlakon? Saya setia. Jawapan Datuk tadi tu Dia setia Sama lah Saya dapat offer nyanyi Saya tak nak Saya pelawak setia juga saya <laughs> Lebih ke profesi gitu ya Cara tanya jawabnya gitu ya Kayak apa ya Nyambung gitu ya Kalau dilihat ya Tunggu, tunggu cuy Ini yang satu ini ini penyanyi kah? Tapi tadi dia bilang dua, dua ini ya, dua eh, penyanyi dengan ini juga ya berlakon gitu ya. Masih cantik ini cuy. Gak tau umurnya udah berapa ini. Tapi cantik, dua-duanya cantik gitu cuy. Masa ngamuk lu? Hah? Satu kampung dengan kau Haji tu. Ha, oh, sorry, sorry, sorry. Saya, da, ya. saya tepat speaker. Janganlah. Lagi speaker. berlubang kau aku juga. Sedap roti canai tu, Datuk. Ah, uh, bila buat ni? Raja lah, semalam ah. <laughs> Eh baru kau eh, baru lagi. Kedai ni bawa orang. Rasa semalam ke? Uh, ah, saya tidak mencari, saya tidak uh, menanti ada ada tak ada tak ada gitu. Ah. ah. Tak selain tinggi apa lagi kriteria yang Datuk nak? Kan? <laughs> Taklah apa apa kriteria yang boleh menambat hati Datuk Safina tu? Ah uh, kelakar. Oh, kena. Kena, kena semua kelaka. <laughs> Kita beroleh kemenangan yang <laughs> Rahim lagi? gembira lagi? banget lagi? kalau ada perempuan yang kayak gini. Di situ saja. Oh, di situ ah, saja. Betul lah. Ah, ah. Oh berarti dato ini belum apa yang mohon maaf ya uh, saya apa ya saya saya rasa ingin tahu aja gitu ya dia dia masih single ke atau dah pernah menikah dan janda atau gimana orang bisa komentar cuy saya apa ya saya rasa ingin tahu aja sih cuy ya rasa ingin tahu nggak lebih daripada itu cuy karena eh uh, nggak pernah saya dapat gosip-gosip tentang dia di Malaysia itu yang memang uh, berdampingan dengan seorang lelaki gitu ya jadi mohon maaf ya kalau saya bertanya agak agak lewat gitu ya. kalau nanti rak itu dah dibuka nanti kan tak ada tak ada surprise lagi. Keistimewaan dia. Ah. Tapi seboleh-bolehnya yang kosong lah. Iyalah. Ah, ah, ah betul. Tapi Datuk tahu kan yang kosong lah, tu semuanya banyak, banyak yang tak baik. Tak baik. <laughs> Apa? yang baik sebut taken. <laughs> Apa salahnya kongsi-kongsi? Kongsi ternyata. Kesal dengan masa lampau. Ah. Huh, dah kesal dengan masa ah, lampau. Ah, macam dulu patut aku terima je budak tu. Aku tak payah ceriwit sangat. Ah, ada tak? Ah, saya, saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelum ini. Bagus. Soal bagus. Tak, konsisten. belum pernah menyesal lagi. Tak, lah. sekarang ni apa benda yang boleh insafkan Datuk? <laughs> Lah. Lagu ah, kecewa sikit, lagu kecewa. <laughs> nggak tahu itu kayaknya sih pertanyaan spontan dari Jeb deh bukan bukan dari ini ya dari <laughs> dari yang buat program ini cuy kok tiba-tiba gitu ya insaf gitu ya emang dia <laughs> kayak kriminal dibilangkan ya Insafkan Datuk. <laughs> Ulang, ha, saya saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelum ini. Bagus, soal bantu. Tak, ya, ya. Belum pernah oh, menyesal oh, ini lagi. Makanya apa benda yang boleh insafkan Datuk? <laughs> Lah. Ah, kecewa sikit lagu kecewa. Ah. ah. lembut je, layan je. Serik tu ini ni cantik tu ini cik. Um, kayak tampan-tampangnya tu kayak tampan-tampangnya gadis-gadis Kelantan gitu. Seperti ini je. Oh, tak yalah sedih sangat. <laughs> Kalau kalau menangis kalau kalau menangis pun kita bukan boleh tipu perasaan kita kan. Ya yeah, yeah, yeah, yeah. pun macam mudah sangat buat duit main sikit. <laughs> Dia bukan cakap serik lah. Tak, serik. Kita boleh kemenangan dia Belum lagi belum lagi. Oh dia enggak ada suami Siapa juga. Betul tak? Yalah, oh. betul. Kan? Oh. Kan? Sebab <laughs> kita mencuba dan terus mencuba. Dan saya pun tak tahu jodoh saya mungkin akan datang yang akan tahu. datang ke, Yalah. yang mungkin akan datang. Um, tak datang. Tahu, tak saya tahu. ready. Ha? Kan tak tahu. Kalau boleh jangan tunjuk saya, saya tak berani. saya tak berani. Saya rasa macam ada je kesalahan saya yang saya perlu perbaiki lagi. Oh, bagus. Ha. Bagus lah Fiza ni. Pasal tu aku suka sebenarnya <laughs> saya ini adalah seorang pembimbing yang baik. <laughs> Dan juga penakut tambah sikit. Lah. <laughs> penakut. Soalan tadi tu kan yang pasal yep. Ya. sepi tu. Saya rasa tak bermaksud kita ni bersendirian kita kesepian. Betul. Hmm. Oh, berarti dua-duanya ini tu memang lagi lagi sendiri cuy ya. Oke, rasa penasaran saya mulai ini sudah terjawab gitu ya. Cuman kita nggak tahu ini status janda ke atau memang belum menikah di umur segini gitu cuy. Tapi yang kayaknya yang pakai jilbab ini yang pakai baju siapa? Siapa namanya? Saya juga enggak tahu namanya siapa cuy. Yang pastinya dia sudah berpisah gitu cuy. Pak hidup kita penuh sebenarnya. Hmm. Ah hidup saya penuh. Saya tak tahu penuh. dengan ah, penuh. Penuh. penuh. penuh dengan pancaroba. <laughs> Pintar berlakon juga ya seboleh-bolehnya sebagai wanita kita nakkan apa orang kata stability. Okey. Oh, ah. ah. Okay, stability daripada segi uh, emosi, daripada segi <laughs> Saya tak boleh tengok tengok bibir tu. Sebab kau dibandingkan dengan bibir dia. apa? Ah, daripada segi <laughs> tunggu, tunggu, tunggu. daripada segi, apa orang kata stability. Pelakon. Dia pun patut jadi pelawak. Seboleh-bolehnya sebagai wanita kita Rahim, nakkan kenapa? apa orang kata stability. Oh. Ah. ah okay, stability daripada segi uh, emosi, daripada segi <laughs> Saya tak boleh tengok tengok bibir tu. Sebab kau dibandingkan bibir dia. Waduh bahaya banget Rahim ya. <laughs> Sampai dia fokus banget memperhatikan bibirnya gitu ya dan saya harus jujur cuy salah satu daya tarik dari Dato Syah ya pokoknya Dato ini yang seorang penyanyi ini adalah bibirnya cuy ya bibirnya ya saya cuman memperhatikan dan memang berkata jujur saja gitu cuy ah, daripada segi <laughs> sambung lah Susah nak tak boleh lah. <laughs> Dia banyak <laughs> sangat. Enggak fokus. Peribadi yang macam, macam mana yang boleh buatkan Datuk akan uh, yang, Macam tadi yang saya cakap tadi, lawak. Lawak. Ah, nah, lawak. Lawak. lawak. tak berani. Saya <laughs> masuk dapur dulu. Ah, saya sebenarnya terbuka. Yep. Ya. Ah, ya. asalkan lawak. kalau daripada segi pandangan tu, asal sedap mata memandang. macam saya lah. Kebetulan uh, uh, apa tu daripada segi personaliti tu tidak yang tidak menyakitkan hati. Iyalah. Ha, ha. Kan? Tak menjaki kan kalau orang Johor cakap jaki lah tengok dia dari <laughs> Eh saya orang Johor tak pernah dengar orang kata tu. Oh, oh ya ke? Orang Johor okay, juga. Bukan kampung kot. Rojak. Oh, orang Johor juga. <laughs> Oi, Roger. orang tak minta pun dia bagi ya. Eh. Biasalah ni. Dia nak dekat warung dia. Aduh, baik. Terima kasih. Ah, sini rojak kita tak pakai telur rebus, kita pakai telur masin. ha, <laughs> kelainan sikitlah. Oh. Ah, uh. ha, eh. Kau semua kan masing-masing. Bayangkan itu rojak pakai telur, telur masin. Um, apa memang ada gitu? Kalau bahas masalah makanan sih, setahu saya itu memang telur ini. <laughs> Jeep.

berbagi. Mana dia suka share? Dia suka share. Dia suka share. Dia suka share. Dia suka share. Oh, maksudnya memang suka suka orang Arab lah. Share. Ya, share. Itu oh, share. Dah lama hidup sendiri dan gembira. Uh, jadi saya rasa... Sepan. <coughs> Tapi, ma- ma- maksudnya dalam istilah kata lain, Datuk tak suka dikongkong macam itu. <laughs> dikongkong ya belum, belum pernah dikongkong lagi. Belum. Ha. Tapi orang kata berdua lebih lengkap. Tunggu tunggu saya bilang dikongkong dikongkong itu dikongkong apa ya? Artinya dikongkong. Maksudnya ditembak kali ya, maksudnya didekati lelaki. Uh, Okey lah, Sofan. Tapi, ma- ma- maksudnya dalam istilah ah. kata lain, Datuk tak suka dikongkong macam itu. <laughs> dikongkong? belum, belum pernah dikongkong lagi. Belum. Ha. Tapi orang kata berdua lebih lengkap. Ah, tapi saya lengkap. Salah. Oh, saya memang lengkap. <laughs> Bukan berdua, bertiga. Oh. saya tanya Latuk lah daerah bila ni kan. macam nak lah. gaduh macam ni. Ini Yelah, maksudnya kita tanya. Kalau kita borak biasa-biasa, mana ada proper sangat kan? Ah. Ah. Kau nak tengok. Latuk ada suka orang tak? Pernah tak? Pernah tak? Macam Pernah aku tak. suka dia lah. Dia. Tuan uh, ah. terang cakap. Ui, Kalau ui. dah dah ada cakap dia. Gelak Belum jual diri. Susah baik tak ya kot. Tapi sepi itu membahagiakan ke? Ya, ya, ya. Lah. Lagu lah sepi. Tak nak tahu. Sepi itu membahagiakan pendapat Datuk. Untuk diri saya setakat ni ya. Hidup saya, oh, family okay. saya sendiri ada lebih kurang seratus. Oh, seratus orang. Lama. Jadi family, ah. ya. Um, adik-beradik saya ada sebelas. Ha. Anak oh, saudara saya Banyak lagi family datuk dalam daripada wallet dalam wallet saya. <laughs> Seratus dalam keluarga eh, ramai eh. Hmm. Ramai lah banget seratus. Ser Kaya Rahim ini benar-benar ini. <laughs> Kaya. Tuan, panggil anak saudara datang. Lepas tu dah habis penat. Personal banget. Dah, dia pun relax. Kan? dia hmm. seronok api tu. Ya, betul. Ah, oh, rupanya bukan soalan. Sekadar kan. pendapat. <laughs> Itu pendapat. Bukan soalan. Ingat kan tuan? Bila Dato' cuma cakap, ya betul. Oh, pendapat. Baru berkata pendapat. Tunggu gua kau fokus di situ tadi, cuy. Okey. Ratu dalam keluarga eh, ramai eh. Hmm. Saya tadi <laughs> saya saya fikir tadi pertanyaan ya soalan. Ya. Yeah. Kadang-kadang setengah orang dia enjoy dengan anak-anak saudara. Hmm. Tuan hmm. panggil anak saudara datang, lepas tu dah habis penat banyak, ah, kau pergi balik. Dah, dia pun relax. Ya. Kan? Dia seronok kopi tu. Ha. Ya, yeah, betul. Ah, <laughs> oh, pusing je. Pusing je. Bukan soalan, sekadar pendapat. <laughs> Lah dia Dia Dua bila Dato' cuma cakap Ya betul Oh pendapat Baru pendapat lah. <laughs> Ada benda-benda yang mungkin Pendam selama ni Ah Yang tak perlu saya Cerita pada ya. semua Oh ada Tapi kalau kita lihat Di kamera empat ni <laughs> Orang yang pernah ah, Ataupun Kata orang tu Ada perasaan sayang pada Fiza Sedang menonton Asik Uh, mungkin Pizza nak cakap sesuatu <laughs> Aku je lah kat kamera empat Rahim. Genit banget. Oke cuy itulah tadi beberapa potongan-potongan di episode yang tetap episodenya yang sama cuy ya di sini bukan video-videonya yang digabung-gabung gitu cuy. Dan saya menarik menariknya di sini saya suka tamu jemputannya cuy. Saya suka karena uh, tamu jemputannya adalah seorang yang sangat menakutkan kalau di kompetisi nyanyi gitu ya. Memang dia menakutkan kalau di uh, jadi juri saat bernyanyi cuy, tapi kalau dia berhadapan langsung dengan pelawak ya. Contohnya dia ada di jadi tamu jemputan di sini cuy. Dia nggak ada apa-apa-apanya gitu ya. Memang kalau saya kategorikan pelawak itu adalah uh, seorang pemimpin gitu ya. Dimanapun acara itu pasti dia berkuasa gitu ya. <laughs> dia bebas mengutarakan apa saja gitu ya, ngomong apa saja gitu ya. Ya walaupun nanti di selesai acara barulah uh, tadi kalau memang ada salah cakap barulah ber, apa meminta maaf. Tapi di sini saya tengok datu aduh datu siapa Safina pokoknya siapa, siapa Datu yang penyanyi tadi itu ini dua-duanya sebenarnya penyanyi tapi yang satu ini berlakon juga ya. Ataukah dia fokus di berlakon atau bernyanyi intinya dua-duanya itu jujur aja cuy dua-duanya cantik dan dua-duanya itu uh, uh, single gitu ya mencari pasangan oke intinya video kali ini tuh uh, membuat saya itu terhibur cuy ya semoga kurang juga bisa terhibur ya sekali lagi semoga kurang bisa terhibur dan mungkin saatnya saya pamit undur diri dan jangan lupa kalau memang kurang suka dengan video ini bantu like nya cuy ya bantu like dan tinggalkan komentar di bawah. Tinggalkan komentar di bawah apa yang saya pertanyakan dan apa yang menarik dalam video ini cuy. Dan kalau korang ingin support channel ini, korang bisa lihat di bawah itu ada super thanks ya. Korang bisa memberikan berapa-berapa saja yang korang ingin berikan dan saya akan membuat program ya yang kurang bagikan itu akan saya kumpulkan dan saya akan membuat sebuah uh, sebuah apa namanya ini sebuah saya akan membuat sebuah program gitu ya di channel saya yang satu memfungsikan memfungsikan dana-dana yang kurang berikan juga gitu cuy ya di bulan puasa di bulan Ramadan itu kayaknya cocok gitu ya oke dan mungkin itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye